Біжи. Я перевозив по 4 штуки тому що вони вже здоровенькі, більше чотирьох не влазить. Сюди я вже перевіз і другу партію чотири. Я чогось думав, вони фу, менші, ну коротше, кажеться, як завжди одне, а а на ділі друге. І отак назад я не йду, я просто їду. Отак. бывает заноса. А ну тут попробую, навлеплюсь. У -у -у. Ну, короче, <laughs> по поехали последующих. Зараз їм трошки розсипемо, щоб вони не этот, не кричали. У них то є. Сейчас дам. Чё ты, Машка? Линди насыпать. Линдочка, на. Я її утром не давав. Думаю, щоб вона не не переїдала перед переходом. А так нормально пішла, правда, виварка на голові по-любому. Ну нормально, без стресу, спокійно. Іду баронесса, баронесса. Зараз барашки ще досиплю. Я їх уже кормив, це просто я даю, бо знаю, що зараз вони почнуть кричати. Я почну в сараї балакати. Вони привикли, що в сараї їм дали і тихо. І нікого немає. А якщо тут задержуюсь, уже щось там діялою щось. Начинаю там ремонтировать щось, то вони потім починають кричати. І також стартовий корм поросятам. Насипав, уже поросяти, я знаю, вони всі кормушки елементарно ниряють і їдять. Ну, зараз буквально місяць і я їх буду по 4 штуки пересаджувати. Тобто 4 оставлю тут, а 4 пересажу, к примеру, ось в цю клітку. Поставлю сюди кормушку і в цю клітку, а її поставлю на опорос станок. Ну, а цих ландрасів відділю 4 ось рядом. Поки вони піднімуться там 4, а поки ідіть їжте. Та, звісно, вони раді, ну, пространство все таке ж хорошо. І потім, як я розсипав корм, Я підсипаю їм трошки опілок. Некоторі бояться, як сиплю опілку, а некоторі і, е, привикли. Синоматки ті привикші, а ці молодежі ще переживають, як щось сиплять. Пшіжу. Ну, а взагалі, э, не кожен день я посипаю тирси, тому що ну, воно кожен день не треба. Ну, І в усіх чистота і красота. сарай. 15, ну 15 були відкриті двері. Ми возили, лінду перевозили і 4 ходки робили малих поросят. Так, потім як я переводжу сюди поросят, О, вони вже їдять. Та зараз же опускаю воду. Там я воду вже опустив, а тут ще ні. Ого, тут давно вже не опускаєш, заржавіло. О, а так. Провіряю воду, все є, все є. І вони зараз потихоньку будуть рости, і я разів 2-3 підніму повністю доверху і на цьому все. Ну що, друзі, попереводили поросят. Е, перевели більш-менш нормально. Вони вже почали ходити в туалет якраз там, де треба. Біля входу. Там чистить хорошо. А тут я їм повісив лампи, тому що стіни, щоб просушились іменно уголок, щоб вони знали, тут їда, там спати. Ходить внизу, де вода, де мокро, де сиро, там ходить в туалет. Я завжди так роблю. Так же само і на цій стороні. Їх з дитинства приучають. Там тепло, там воно зараз під, воно ще не підсохло, не висохло повністю все. Там тепло, їда, це верх, внизу мокро, сиро, холодно і вода. І вони там будуть ходити в туалет. Літом, як буде жарища, вони почнуть тут лягати, а туди ходити в туалет. Ну, не завжди, але буває так. От іменно як жара в сараї, тоді да. Ось уже маленькі, не маленькі, пригає, їсть. І зараз буквально 2-3 неділі вони піднімуться, вже їм не треба буде пригати. І з цих кормушок, сундучків моїх, немає потерь. Взагалі нема потерь. І також мене спрашували, чого ти робиш кормушку вверху. Ну, то есть, що тобі треба туди заходити і туди насипати, а не отут. А ну, насипав ось рядом, к примеру. Е, тут кормушку поставити, а тут ось з краю чи отут в уголку воду. Я об'ясню чого. Вони тут будуть їсти, тут будуть пити воду внизу. А в туалет вони будуть ходити або посередині, або вверху. Я краще засиплю сюди, зайду з утра відро. Или два ведра. Ось, у них постійно корм є. І, кстати, не розкидують. Зайшов ось отак, як зараз от я зайшов, висипав і пішов. Вони тут сухо сплять уверху, буває верх і бок отой. А там ходять внизу в туалет. Так само і ці. Мене гляньте, е, в усіх клітках уверху е, порядок сухо, а мокро тільки і грязно внизу. Я навіть опілки насипаю внизу, щоб вони знизу не тягали оцю всю жижу, вони цілий день бігають туди, уверх. А де піратик? І, кстати, да, наповнили, де піратик. Друзі, де піратик? Піратик з чорними п'ятнами. Де піратик? Він був е, ото. Самий менший він був, да. Ось у нього нога чуть-чуть е, ну, чуть-чуть відрізняється. Ось він, да, ось він, он, пірат. Нормальний пірат нічого. Ну, так возросла, Да. О, нормальний пірат пригає, скакає, що ва, що вашому пірату нічого не буде. А це ці у мене виходить е, 5 штук свинок. Я оставив ці клітки. Іменно 5 свинок. Що я кажу, вони чуть-чуть хуже ростуть, ніж ті, що в мене на щілях. Це з того виводка. А може мені так кажеться. П'ять свинок тут. Так що з вашим піратом все супер. Пірат, як обично, вже з усіма склутався, вже не поймеш. Ну так, да, він самий, виходить, менший. Вони вони вже повиростали ого. Я навіть не знаю, скільки їм. Два місяці. Я, е, І оцих, що я переводив, це треба зараз піти глянути, скільки їм коли їм буде два місяці цим, що я переводив. Ну їм ще, якщо я не ошибаюсь, немає двох місяців. А сюди я перевів все тієї же партії, там остав 5 свинок, а сюди перевів 3 кабанчика. Тут теж, бачите, уверху я насипаю, щоб вони вверху гасилися, вверху сухо, а внизу ходять туалет і півклітки в кінці дня вечором будуть мокрі. Ну Вони ж тут, понятно, опорожняється, ногами ходять, і оця половина буде мокра. А ця суха хороша. Це в мене тут три кабанчика. І також тут є дегенератик. Хто повний дегенератик, це поросенок, на якого наступила барашка на задні ноги в дитинстві. Він трошки хромав, ноги були зведені, поведені. Ну, от став трошки в рості. Ну, дивіться, як пішов дегенератик. Дегенератик – це вікен. А щось той десь поцарапався ногу десь поцарапав. Так що до до дегенератика я не маю ніякого відношення, це вікенд дегенератик. Бо вона кнопу як убрали, і кажу, ну все, кнопи нема, вона каже, а що більше не буде подарків? Та кажу, буде. Вона любить таких маленьких відставших, кажу, якраз буде. <laughs> Якраз буде той дегенератик. А він пішов, як і всі. Я думаю, він е, чуть-чуть може відставатиме, а так, як і всі. Це кабани, це надкорм. Київлянка у нас тут. Да, київляночка? Я київлянку не перевожу. Оце перший раз хочу спробувати, е, як буде, якщо от вона опоросилася, викормила поросят, загуляла, я її покрив і опять в станку до слідчого пороса. Воно не того, що хочу подивитися, але ну, я і то подивлюся. А хочу якби глянути, як воно, ну як сама свиноматка себе вестиме. Ну, в мене міста нема, щоб її переселяти. Якщо свиноматок я посадю в місті, от, допустимо, свиноматок посадю барашку і нюрку в один станок, або, к примеру, там е, дві ефки в один станок, це буде бойня, вони заїду, б'ються, ну, друг на друга пригають. Постійно я вже пробував, е, не годиться, вона повинна бути одна. А от свиноматки, вони в станку, вони не приучені вверх ходити, внизу опорожняться. І вони, як зі станка приходять в таку клітку, вони валять де попало. Оце, що касається барашки, це барашка така. Нюрка, вона більш-менш так внизу ходить, да, Вік? а вверху я теж насипаю вверх, щоб вона вверху їла, да, Нюрашка? Нюрка це мама е, оцих ландрасів. Ось оцих. Ландраси, оце е, од нюрки. Нюрку я покрив ландрасом. Це ландрас кантур. І також нюрка це мама нашої лінди. Ось у лінді, е, ну, не знаю, кілограм 100, 160 є мінімум у лінді, якщо не трошки більше. І гляньте от лінду. 160. І гляньте, к примеру, Машку. Іди сюди, Маша. Маша, іди сюди. Машуля. Зараз яблучко тобі принесу. Зараз їм яблук занесу, дам. Вони будуть раді. Ну, тобто, який вес свиноматок, як ви думаєте? просили, щоб я сказав, які препарати треба для поросят от рождення і, і так далі. Зараз вона його розкусе. На, Нюрочка. А ця трагодітка все їсть. Це яблука кислі, нам їх два мішка дали, вони такі кислючі, терпкі-терпкі. І оце до сих пор ще яблука лежать. Ну, а їм, звісно, яблучка це. Ам-ам. На, нюра. Там розкуси, потім доїсиш. Е, які препарати треба для поросят? Пойдемте для поросят, я вам скажу, як у мене це відбувається. Як сам процес. Ось, бачите, вони вже ниряють і їдять. Я їм утром не насипав там. І тут зараз привикну, що тут їда, тут тепло, тут хорошо. Як е, у мене пороситься свиноматка, що я колю? Ну, максимум, що я вколю, це Акцитоцин, да. А то я путаю, амоксицилін, акцитоцин. Акцитоцин. Воно стоїть 25 гривень. Ампулка або така маленька бутилочка. Ампулка, по-моєму, 12 гривень, а бутилочка 25 е, гривень. Колю 4 куба, ой, кажу 4 куба, по 2 куба, 2 по 2 рази по 2 куба, або 2,5 один раз. Після дивлюся, четверте порося пішло, четверте, п'яте і, то колю. Буває, поросята йдуть друг за другом, я його не колю навіть в кінці опороса. Буває, що його немає. Як воно є, звісно, в колю. чого в колю, тому що воно є. Так же, як поросята родилось, проходить три, три е, троє або четверо суток, приходить ветврач, кабанчиків кастрирує, убирає зуби і купірує хвости коли їм амоксицилін, коли їм желізо і пшикає в рот, забув, як воно називається. У мене це все робив ветврач. Раніше це все робив я. Сам кастрирував, саме ну трошки позже, не на треті сутки. Ну а потім з'явився відврач, і відврач вже, по-моєму, года два, да, Вік? Ну, десь так, так. Да. І я цим не займаюся. Приходив відврач, це наш знайомий, ми хорошо знаємо ветврача, він знає нас і знає, коли опорос. І ми дзвонимо після опороса на 3-4 сутки, він прийшов клад-склад, зубки, хвостики і так далі. Поколов желізо, амоксицилін і попшикав у рот. Все. Більше ми їм нічого не робимо. Буває на 10-й день, я повторю желізо, і то я скажу не завжди. Буває, я цього не ділаю вже другий раз. От один раз і все. То просили, скажи, які препарати. Ніяких там препаратів не треба, воно все. Єдине, що амоксицилін стоїть 300 гривень. А так, і так які препарати ти держиш для свиноматок? Я вам відкрию здорову тайну, ніяких препаратів в мене нема. Єдине, що в мене є у моєму загашнику, це желізо поставалося після поросят. Багато, бутилочок 5 може там надібрати, там, там, там. І амоксицилін. І також і івермектин. Амоксицилін, друг, де там що, вколов, поросята там чи ще щось. Це таке воно постійно в мене є. І івермектин е, від глистів і кліща. І все. Так, в мене немає там ящиків, заказав в аптечку для е, свинома. Нема в мене так. Ну, Воно, слава Богу, що так нема. Ну, взагалі такого немає. У мене препаратів кучу немає. І це я із за тільки ефок почав їм робити еті. вакцини. Да. А так я ніколи не робив цього. А просто що вони ж провакциніровані ефки. Ну, сказали, вакциніруй ефок і вакциніруй всіх своїх. Свиноматок і хряків. Хряка в мене немає, я свиноматок всіх вакцинірую. І тих, що прод... Тих, що продавав, теж вакцинує. І Лінда теж провакцинірована. Лін... Лінда вже в станку. Дивіться, яка в неї е, Стра... страшненька, яка вона на вид. Барашка. Якась. Що таке? Та я її не трогаю. Ну, коротше, друзі, думаю, все показав, все розказав. Піратіка теж показав. Единственное, что я сейчас сделаю, возможно, цю витяжку открою, а туди маленькі поросята крайню закрию, тому що щоб там було більш тепліше, а тут вони вже попідростали, тут хай буде холодніше. Витяжки, витяжки, от навіть дві чи одна в сараї немає, щоб там запах, воні, аміака, такого немає поняття. І так само ж немає, понятно, що конденсата наверху. Як витяжки закриті, допустимо, та і та, тільки центральна, то раніше був там аміак, бо вона закрита, там не було, ой, кажу, аміак, конденсат. Коли де був, появлявся, ну, того, що він був пустий сарай. А зараз сарай потихоньку заб'ємо, заб'ємо і все, що нам залишилося. Поділити цих поросят ще на дві клітки, свиноматок поставити е, в станки. І все, і виходить, міста вже немає. То писали мені, Стас, забивай сарай, він тебе пустить. То так кажеться, зараз пройде місяць-два, побачите, їм міста буде мало. Їх по 4 штуки в клітки. Ну представте, як би вам, ну це здоров'я. Ну, от, допустимо, як 4 обізяни, це обичний у мене на откормі, такий в 7-8 місяців. от представте, такі як обізяна, 4 штуки, е, в отакі клітки. Їм буде, ну, якби міста не дуже багато. І убирати поганенько. Поэтому, може, навіть де переведемо, потім, бо я буває оставляю по три потім штуки і розділяю їх. Ну, по-разному. Тобто, ось такі, як лінда, 4 штуки в одній клітці. Це клітка буде забита. Півтора квадрата на одну. А треба, щоб убирати, щоб вони могли одійти, кудись було одійти, щоб ви їх зачищали. Треба Е, ну, щоб було місто. То, що їм хватить квадратного метра на одну согласен, ну а як ви убираєте, їм же треба десь відходити, якесь должно бути пространство. Це на щілях, допустимо, там 18 квадратів, можна туди 22-25 засандалити, вони, е, їм хватає міста, там не треба убирати. Вони, де воно знаходиться, там пісяє какає, а так і все. А тут. а? Та що там вона не може? Вона та вона так приве, вона спеціально двигає вік. Уже піднімати тут нікуди, вже на всю, Машка. Коротше, друзі, тут такі діла. О, ці вже бігають, граються. Так, вам хватить, достаєте ви, а ну. А, достають, все нормально. А що ви там п'єте? Ось же у вас поїлка, вони ж до поїлки привикші. Вон, покажи. Їдять, залізають в сундучок, їдять і все отлично. Зараз буквально пройде якісь пару неділь, місяць, вже вони будуть стояти і їсти просто з сундучка. Не потір нічого нема. Три доски, дві арматури, 10 гвоздей. І так само тут, а вон, покажи. Зараз понаїдається, вже не буде такого ажіотажа. Хто захотів, підійшов, поїв. То же саме. Три доски і дві торцевих стіночки. Нема нічого схожого. Ну, Я не купляю эти кормушки, бункерні. Ну, Мені це устрає, ота до я, ось воно маленьке. І таке саме воно буде 180 кг з неї їсти, так же само. І не буде розкидувати. Ну, що мені, зачем мені тратиться лише? То мені? Та поробити бункерні кормушки. Ну, якщо, ось, допустимо, ця бункерна кормушка, це ще я тільки займаю, почав займатися е, свиноводством 4 роки назад. Я зробив, як купив першу пару поросят, купив оцю самі з е, І вона так і схуже, я вже її сюди переніс, у новий сарай. І нормально. Ну, можу зробити, може, я вже думаю, може на щіля якусь здорову кормушку зробити бункерну самому, купити два листа металу метр на два двоєчки, нормальну кормушку зварити. Може і зроблю з временем, щоб не ходити туди. Так так хоч туди навідуюся, замічаєш деякі нюанси, а то ж якщо взагалі не ходити, тоді і не замітиш десь когось щось вискочить, чи ноги розчахне і не видно буде. Лягає. Опа, єсть. Лягає. Заморили. Та вони понаїдалися, ну ж їм насипали ми раз, а потім другий раз. Тьоть Нюра. От спитали, як профліс себе веде там внизу. Профліс веде нормально, просто вони лягають і труть його з собою. А так, профліс, де малі поросята, профліс як новий. Його помий, він взагалі як новий. Нічого з ним страшного не відбувається. А тут, де в мене от корм і профліс. Вони носами труть профліт, він же такий м'якенький, типу як, і вони ото труть, труть, труть і трас, краску стирають. Ну так теж, нічого страшного нема, можна потім на краняк тут прикрутити два куска плоского шифера ровного по бокам і все. Ну це так, як в будущому. І, а ну, а тут я не став плітку докладувати, вона тут, а то, що шифер грає плоский, плітка відпадає в цьому місці. Я й не буду, думаю, не буду нічого видумати, хай та буде і так приклеєна, яка приклеєна, а там побілив та й все і нормально. Зачем ото щось видумувати? Тут у мене по сараю що сталося? Доробити витяжки, доробити задвижки на витяжках. І, грубо говоря, нічого більше не треба робити. Оце готовий сарай для содержання. Зараз буде, пройде місяць-два, Буде вже тепліше на дворі, будемо відкривати вікна, поставимо опять э, москітні сітки. І все, як і обично. Витяжок в мене тут немає ніяких, тільки отакі обичні. Ну, я маю від вентилятора я, і сюди я ставити їх не буду, тому що по моїм наблюденням вони тут не нужні. Хватає витяжок, який є. А представте, якщо б цей сарай би, е, був у мене ровні потолки. Я вам скажу, мені навіть страшно представити. От, к стінка 2 метри в мене там. І там 2. І представте, от двохметровий сарай. Ну от. Потолок. Тут би була душегубка, я б удавився б тут. І вони б теж давилися, б кашляли і так далі. А так вони. Самочувствие хороше, тут немає цієї душегубки, тут чувствуєш себе спокійно, хорошо, не давишся, не кашляєш, не дай нічого, нормально ось балакаю, немає цього, що виїдає і горло, і глаза. Тобто ось зачем робиться криша з катіком уверх, купол уверх. Все одно весь запах піднімається вверх і уходить. І також писали приток. А де в тебе тут приток? Тут приток, от зараз зимою нема, а літом відкриваю вікна і приток з вікон. А так зимою не треба, тому що я навіть бува стою, якщо всі три витяжки відкриті, я стою під одною витяжкою я чувствую, як сюди е, задуває вітер, от іменно в витяжку, в якусь задував, в якусь видуває. Отак буває, утром я сьогодні стояв, там в першій витяжці, вук, мене аж наду, дуже на мене так надуло, холодним воздухом. І так само воно там дуйне, сюди вискочить, тобто воно ж вітер теж задуває. Ну, Тут приточку не треба, а літом тільки відкрив і все. Так що, друзі, зробили, позабиваємо сарай до самого. Все, вандраси тут, ті там. І можемо потихоньку вже більш свободні. Тепер у нас тільки два сараї. Оцей і той на щілях. На щілях утром води набрав, насипав, а тут утром управився і вечором управився. І на цьому отак діло піде. І тепер можна займатися вже строїтельством. Е, я дядь Сані сказав, приходь, будемо починати робити потихоньку, будемо варити ангар. Так же ось перед тим, як поросят я сюди заводив, мені треба було там зробити кріпьошку для для лампи. І тут кріпьошку для лампи. Тут я за трубу, ну трубу ще прикрутив, укріпив. І, і, і раніше я бігав як? Переноску мені треба, включив шуруповерт. А зараз я просто взяв з собою саморези і взяв з собою шуруповерт. І ходю, де мені що треба, допустимо, під е, лампу обогріва. Взяв, шурик прикрутив до потолка, зігнув, як мені треба, і все. тік чик чик чик і все. Дуже удобно, іменно просто по хазяйству. Шоркаюсь, мотаюсь, скрутив, де треба, що треба, прикрутив, що треба, відкрутив. Ось зараз стою, реально стою і на мене дує вітер. От зараз він дує. От її треба закрити вік, а ту відкрити, тому що тут малі вони будуть мерзнуть, а там відкрити. І от нема ніде приточки, воно як робота? Раз, два, отак. І міняється. Це ж воно їм задуває. Вон їдять собі вже внизу, починають опорожнятися, вон же воду п'ють. О, Все хорошо. Там стінки прогріються, зараз за сутки за якісь. І тут аж воду п'ють, он уже, диви, ось у Івановська. І внизу ходять туалет. Навіть ми сюди не насипали їхні відходи життєдіяльності. Ну, насипати, мабуть, не будемо, в них вже і так вони там внизу багато, да? Та зараз на, нароблять, не переживай. Так що, друзі, всім спасибо за внимання. Не забувайте ставити. Бачите? вверх или отак вниз. Лінда, піднімай вверх. Як їм треба ставити? Отак. Все. Так що, друзі, хвостики вверх і всім пока.